Het is volgende week Valentijn. Kijk, ik heb deze voor mevrouw een Valentijnstaart gemaakt van chipolata. Nana, kom eens erbij. Nou, dit is hartstikke lekker, schat. Nou, dit is alvast voor je Valentijn. Mooi. En wil jij ook zo'n Valentijnstaart maken? Kijk dan 7 februari op mijn YouTube-kanaal Bakken met Hans.